This is Space Conquerors Park, a few hundred miles south of Moscow. It's a celebration of Russia's achievements in space exploration. And the reason the park was built here is that 60 years ago, this place became part of a remarkable story. On the 12th of April 1961, a Soviet Air Force pilot, Yuri Gagarin, became the first human to blast into space. And on his descent, Gagarin parachuted out of the tiny space capsule he was in, and he landed here. This was farmland at the time, much to the surprise of a five-year-old girl who was out in the fields planting potatoes. Бабушка делала луночки, а я просто помогала, бросала картошечку в лунки. Через некоторое время я обернулась в поле и увидела что-то оранжевое, красивое, непонятно что. и шел к нам навстречу. Бабушка испугалась. Бабушка испугалась, схватила меня за руку, и мы хотели убежать в сторону дома. А, говорит, мамаша, стойте, я свой. Я бабушке сказала, остановись, послушай, говорит по-русски, человек, наверное. What do you remember most about this spaceman who was suddenly standing Конечно, улыбка. Улыбка. И голос такой добрый, бабушка спросила, откуда ты, на чем, как сюда попал вообще на поле. Он говорит, я на корабле. Она ему сказала, тут воды-то близко нету, какой корабль? Он говорит, я с неба. Раскрывай объятия столицы. The next call was at Admiralty House to see the Prime Minister. Mr. Macmillan said, he's a delightful fellow, which just about sums up what everybody thought. How does it feel to have been part of history? Я считаю, что в жизни мне очень повезло, что я оказалась первой, что я оказалась на этом поле, сажала картошку с бабушкой. И я очень горжусь тем, что именно наш советский космонавт спустился к нам с небес на наше поле. Hundreds of people have since travelled into space, but only one man was first. And Russians are intensely proud of the fact that it was their guy, Yuri Gagarin, who made history with his flight to the stars.